Nainip ako kanina. Nagla ako ng Milo. Pagka... Pati mga Indian. Sinachat ko. Subscribe. Madam Gaming. Thank you. <laughs> Bakit pati diba? Indians? Pati, pati nga ano eh. Japanese eh. Grabe ka naman. Paano mo sinabi sa Japanese? Paano na sinabi? Ah, uh, maintindihan naman ng ano, subscribe, Madam Gaming. maintindihan naman nila yun, di ba? Siguro. <laughs> Sana. Kasi bakit ganun yung letter ng sulat nila? Ay, hindi. Wala, tatanong natin. yung, yung tipong Chinese ko, tapos hindi ko nakakaintindi ng Chinese. Ayos pala talaga. Meron naman ganun ah. Ay, Uy, wag niyo ko girahin, wag niyo ko girahin. Yawa kayo. Siyempre, merong mga Chinese na dito nakatira sa Tiba. Kala ko ang ponke. Diba? Kala ko ang ponke. Diba? Kala ko ang ponke. Ako ang pon, hawawa. <laughs> Kala ko ang pon ka. Ako magiging ampun. Parang narinig ko kasi ampun ka daw. Sabi ni Nuke. Basta, nanginig sa ah, amin. Yung, yung ako nila kuya pa sa nila, pinulot ka lang sa basura, ampun ka lang. Hindi, narinig ko, pinulot ka daw sa kain ng kalabaw. Yun yata yung pagkarinig ko. Basura daw, basura. Madam BB19. Pero naman. Madam, kuha ko nga dito ng soft drinks. Ang daming soft drinks eh. Bakit? Tendera ka na? Napakadami soft drinks dito. Ano ba yan? Nagtera ka na ng soft drinks? Hindi ko naman yun. Kailutin pa tayo. Madam, madam. Madam, tayo ka dyan. Ah, sige. Sige. Yeah, ganda. Para tayong damit. Pareho yun. Kasi mamaya lalaki ako. Mamaya lalaki ako. Sige, sige. <laughs> Asan yung soft drinks? Magkano tayo mamaya? Do squad. Para maraming kalaban baka makagawa tayong highlights. Ay, ganito na lang. Babawasan ko yung mga, ano, yung mga apat. Kasi ikaw pumatay. Ay, <laughs> yung highlights yun. I-screenshot ko, ano. Lalaki ako, tas ano. Hawak yung bulak lang. Yung pogi, ah. Oo, oh, yung pogi dapat sa gilid natin, merong mayaman na sasakyan na ano. Ay, kami kami sa tinasa, kaya pa kaya Ay! Labra mga leader. Ito na, madam. Ebus eh, is in Mahon, so igalip improve it. Yan, yan, yan, yan, yan, improve it. Saan ka? Madam, ingat. Ay, grabe, dumating yung kamay niya. Sakto, dating mo. Ah, di! Galing. Pinatay mo yung... Ano ko ah? Gawa ka. Yung mami kaya ni Nash. Ow! Ito ka ah, pwesto. Heal ka muna, heal ka muna. Hindi tayo pwede mag-madown. Ano. Armor ko ba? Salamat lang. Ooh! Wasak ulo. Wasak ulo. Sige, pag-drive mo ako. Kaka. Gusto mo building tayo? Sige, sige, building na lang tayo. Para mas Hindi, hindi, dito na eh. Laban na yata ito. Sige, mang-rush ka dito. Try mo, sige. Try mo. Masisira ang buhay mo. Sige, narinig niya, masisira daw buhay niya. Yan. Dam, yung puwet mo, ilayo mo. <laughs> Nahawakan ng karakter ko. Kinaruto ka lang yan? Oo, oh, ah, pinaputi. Aba, diba, yaman naman na itong blue house na to. Daming laman. Dami, dami. Jeremy, dami. Sexy. Dami. Dami. Ang cute na na nasa yung TikTok mo. Parang bot lang. May isa pa, may isa pa, Nash. Nash, Nash, Nash, likod. 60, 60, 60. Ako ka pala sa vector ko. Dami nyo lang, dami nyo lang, dami nyo. Cover lang ako. Pa-cover, pa-cover. Dadi ka. Ano mo ko lang ako, Nash? Hila, hila, hila. Okay lang ako, okay lang ako. Rush Ay, ay, rush, rush, rush, stop. Ayun. Kasama yan ha, ah. knockdown na yan. Nice game. Kaya ako mag-loot na ilang ako, oh. may gadgets. May naririnig ako dyan eh. nakita ko nakasilip siya. Wait lang, guys. Wait lang, Nasa kwarto. Hmm, jump shot. Ito, may rose na. Ow! Uy, may smoke na. Daya mo naman. Uy, pinakarapiti na. Kapit na. Baba, baba, baba. Ilan mo ako, ilan ako. Babagad, babagad. Tara, uli na. Nakita ko na nasan. Madam, naka-RPG yan. Ingat ka. Ah, gigilid na ako. Stay there. Madam, nakabahan ako sa ginagawa mo. Karot lang, mabalik ako dalawa. <laughs> ingat ka, ingat ka. Baka RPG yung bahay natin. Tara, tara. Sakay ka na rito, sakay ka na rito. Dito, ah, sa natin. Ang bawi nyo! <laughs> nga tayo dun. Ay, no, nasilip na, nasilip na. Wait lang, nasilip na siya. Basta ulo mo. Ah, sabi ko lang sa'yo eh. Bakit nag-upgrade mo? Eh, 60 lang. Hindi ko na ulo mo. Mas malakas yung dami. Oo. Oh. Ah. Maraming na sa atin. Ah. Dami, madam. Matay! Patay! Naibit Siya panas, siya panas! Labas agad, labas agad, labas agad. Come in, come in. Nice one! Lo, hindi ko Oh! Ah! Sayang! Ano na, may nahi... Di. Di. May kalaban sa labas. Tinuloyan talaga ako. Okay lang yung ganda lang ang ginawa natin. Okay na ba? Nag-ano pag tapos oh. na yung bilang mo? Oo, oh, game na. Game na pala, hindi ko alam. ko talaga. Saan kaya to? Gagi, nakakakaba Bawal bike, di ba? Bawal bike. Bawal. Crystal nga lang tayo. Ano ba yan? Minahanap nga kita dito eh. Saan ka ba? Ino, paputok na ako. Patay mo kaya ako. Swerte, swerte mo pag napatay mo ako, dami man points. Huwag ka mag-quit pag, pag napatay mo ako. Ah. Huwag. na, okay na, wala naman ako pakisarang ko. Ayun, kita kita. <laughs> Takbo. Sige, sige, Hindi mo ako kita dito, madam, promise. Hindi mo ako kita dito, promise. Nakabag ako, sige ka, joke lang. Nakadapa lang ako, nakadapa. Pwede kasi lalaman ka kahit daya mo. Nakikita kita. Abot <laughs> ah, ba yun doon? Hindi naman, di ba? Hindi, hindi, hindi, hindi. Masyado malayo. Tardo Dalisa ito, madam. Ako panilabanan mo ng pistulan. Oo, oh, ah, sige, sige, sige, sige. Punta sa akin, madam. Flash. Aray, aray, aray, aray, aray, madam. Ang hirap, ang hirap. Ang daya. na ako, madam. Cute na ako. Sige, sige, sige.